how to treat ache with methylene blue. Hey guys, Jew here, Jew Blake Call, Jew Bell Call Center. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano nyo gamutin ang ache o white spot, white spot ng isda nyo ng methylene blue. So, without further ado, let's go! kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button na updated kayo sa aking bagong videos. Uh, requested pala ito na video ni Winnie Lim 49 ah, nag-request siya dito kasi nagkaroon ng white spot ang goldfish niya so request niya boss yung white spot ah, ng goldfish kailan mo ituturo thank you so kaya ngayon, ituturo ko na paano mag uh, i-gamutin ang kick or white spot ng goldfish. So next, eh, magsha-shoutout din tayo. Uh, isa-shoutout natin guys si Mr. Fishkeeper. Uh, thanks for watching bro, Mr. Fishkeeper. Uh, kung sino gusto mapa-shoutout, comment down below lang guys. Shoutout ko kayo sa aking next video. How to treat ache with methylene blue. Paano gamutin ang ache with methylene blue? Uh, ah, ache or white spot. Uh, bakit methylene blue ang uh, inirecommend ko sa inyo guys? Kasi uh, ang methylene blue, madaming available nito sa pet store na malapit sa inyong lugar o sa aggregate store. May binta din ito minsan. At saka madami sa Shopee or sa Lazada pag wala, sa, wala sa malapit na inyong lugar. Ang kas as, pwede din kasing gamutin ng ano uh, asin pero hindi siya effective kung wala kayong salt meter. Meron ka kasing required na limiting. So, ito na lang methylene blue kasi nadali siya, uh, available siya, marami siyang available sa inyong lugar. Meron din naman ano, anti-ache na ano, gamot sa kung meron kang available sa ano, store. Uh, sa inyo lang ang label, ni merong instruction anti-ache. Pero bihira lang yun. Ang dami talagang available ang Methylene Blue kaya ito ang recommend ko sa inyo. Okay, so ito ang definition ng ink what is ik? Masahin ko guys ha, ah, ik or ik is a condition that most anyone who tends an aquarium will, or pond will encounter at the same point. It is caused by a protozoan organism called Ictoeubacterius multifilis. Ah, ah, ah, tama ba kaya itong pagka-pronounce? Kaya ik na lang guys. <laughs> It's so common that many fish experts believe it is present in most aquariums or pond, but the fish have built up immunity to it. Sabi ng mga eksperto guys na common daw ito, kaya siguro yung iba na immune na, nagkaroon na ng immunity ng isda. So, kani the opportunistic organism then takes advantage of stress. Kaya guys, yung bagong bilhin yung uh, isda, uh, kadalasan nito ay magkaroon ng gig. Ito, makita nyo, puti-puti white spot. Kasi stress sila. Changes in tank conditions o yung ano, biglaan na ano, water chemistry, biglaan na tirahan nila sa pond or sa aquarium. Yun ang follower ng system ng isda nyo guys. So, dapat kailangan i-quarantine yung isda nyo para hindi makahawa sa ano, stable stable na ng mga isda na sa farm ito guys what is protozoan parasite guys para malaman nyo kung ano ang protozoan sana ba yun nalimutan yung ilagay ang protozoan <laughs> basta ang protozoan guys ay yung mga uh, organism na kailangan nilang uh, silang host para mag-survive i-review na lang yung ang ah, ano nyo biology guys kung plan kung ilagay hindi ko kasi yan basta ang protozoan guys ay ito ito mga ah, parasites yan kailangan yan ang yung ma-attach para mabuhay so ito ang life cycle ng ano watch bat uh, or egg guys itong ano stage ito cyst 6 mag ano siya mag magkanta siya ng sa magpunta siya sa ano ng floor ng pond or aquarium or didikit sa mga tanim ang isang feed ganito guys isang guys ang isang sis magproduce yan ng 1000 termites ito termites ito mag free swimming na ito guys maghanap ito ng bagong post na isda para dikitan so bakit pakita ko sa inyo nito ang life cycle para malaman nyo na pag ganito na stage guys, pag ginamot nyo pa, for ngayong araw, naggamot kayo, naglagay kayo ng gamot. Ito nga stage, yung cyst form pa, hindi siya maano, ma, mamamatay kasi may protective layer siya. So dapat dito nga stage itong free swimming nyo siya ano ma, ah, dito, sa, sa stage na ito ha, ah, sa ano, stage uh, ah, swimming na siya vulnerable na siya sa gamot patay na siya kaya ang recommended uh, treatment niya guys is 10 to 14 days para maano ma mahuli nyo ang ano termite stages each termite stages saka para madali ang uh, madali ma ang life cycle niyo guys increase niyo ang temperature ng uh, niyo or aquarium kasi ang white spot or egg ay ano madaling mag changes ang life cycle sa madaling ang mas madali ang life cycle niya pag mataas ang temperatura so kailangan i-increase niyo ang temperature para madaling ano ma ma-achieve niya ang, ang kanyang life cycle. Masusyorten ang life cycle ng egg or white spot pag mataas ang temperatura at ano, ma-eradicate nyo siya properly kasi dito na stage yung risk sila vulnerable sa gamot. Okay. Ah, ito ang mga signs and symptoms ng egg guys. Siguro napapasinan ninyo, naka-experience nyo kayo lalo na pag bagong bili. Cake is also called white spot disease because of the characteristics white spot it causes on the gills, fins, and tail affected fish. Dito, dito sa mga may hasang, sa mga tail, mga fins, dyan. Uh, ah, makati siya, itchy and irritating, and as disease progresses, fish may rub their gills and bodies against the sides of the aquarium or pan to relieve the itch. Yan, magpansin nyo niya guys, mag-scratch ang isda niya sa fan wall niyo. Kasi makatato. You may notice agitation, balisa sila guys. At uh, darting, nagda-dart ng uh, understand mo, parang balisa sila ng anong parang naglang pata oh. parang tatakbo ba na, nagugulat lagi di sila, wala silang ganang kumain, distress, uh, matamlay, breathing, ano, breathing, distress. Yung ano, nagagasping sila guys. Gasping, gasp. Para ano yan, sabsayag kutasan, ano yan, uh, Tagalog. Skin screen. Ah, uh, yun ang mga ano, So ito ang ano ang uh, proper ratio. Kailangan na da, proper dosage talaga guys ang ilalagay niyo. Ang proper dosage isang kutsarita bawat 10 gallons ng tubig. So ito ay magka-produce ng concentration sa inyong tubig na 3 parts per million. Oh, so, gawin ng treatment 10 to 14 days kasi sa diba na-explain ko na sa inyo before bakit 10 to 14 days kasi dapat mahuli nyo sa termites life cycle stage nyo ang white spot or egg para mapatay nyo siya guys doon kasi ang uh, vulnerable sila kasi kung nasa cyst form pa sila may ano di ba dito kung may protective layer sila na hindi papasok dito at uh, gamot, hindi sila mamamatay. Kaya dapat dito sa free swimming siya. Yun yung uh, ano, matamaan. So ito, methylene blue. 1 teaspoon or 5 ml. Kung meron kayong ano, yung measuring, measuring cup ng gamot ng bata, pwede yun para exacto talaga ang dosage. Hindi, kapag hindi kayo, hindi niyo alam paano mag-compute ng pan volume, uh, search lang kayo sa Google. For example, itong hydra.aqua.com. Uh, ah, meron silang pan calculator tool. Lagyan niyo lang ang ano, length, width, at depth ng tubig. square ito, pag-circle ito. Pag irregular, meron din. Google lang kayo para malaman nyo ang ano, volume Tingnan nyo kung galon guys, ah. kasi galon sila. Kayo na ang mag-convert at magdudamas kasi ano, uh, mahirapan ako, nag-split ako sa math. <laughs> okay, so, Yan lang guys. Kung meron kayong katanungan, comment down below guys. Uh, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment down below. Uh, please like my video guys. Like, share, and Comment kayo kung anong gusto niyong na ano next video na gagawin ko. Please share guys, sharing is caring. Thank you and stay at home, keep distance, maintain social distancing, stay safe. God bless us all. Happy sleeping.